次にお送りいたします曲は「インザストーンですアフリカ系アメリカ人によるファンクミュージックバンド a ース・ウィン n d a ド・ファイヤーの曲になりますインパクトのあるイントロに注目してお聴きください